halin yanzu babban tashin hankali da kuma zanga-zanga sun barke a garin Paris da ke kasar Faransa. Wasu ma cewa suke an fi shekara arba'in rabon da yi zanga-zanga ko kuma tashin hankali makamancin wannan. Wannan ya samo asali ne bacin da Emmanuel Macron wato shugaban kasar Faransa ya saka sabuwar doka ba tare da ya ji ra'ayinsu ba. A inda ya ce musu ya daga shekarun ritaya a kasar Faransa daga shekara 62 zuwa shekara 64. yana gama faɗan sabuwar dokar a majalisa a lokacin duka suka fara mikewa tsaye suna ihu resignation resignation kamar da kowa ya sani kasashen turawa yanzu population din su ya ragu ba su da wanda su yi musu aiki a kasashen su to idan tsofaffin aka bar suka ritaya ƙananun kuma ba su da yawan da su kama ayyuka sai dai fa ƙasa ta ruguje ta lalace to shine fa shugaban ƙasa ya saka musu sabuwar doka na cewa dole dole sai sun aiki zuwa shekara 64 a sakamakon da 62 ne yan zanga zanga ba tsaya akan titi ba sai su garja suka tafi gidan Emmanuel Macron domin su kona Emmanuel Allah ya ce shi ya gudu a nan wajen ban sanda suna kone-kone ne nan kuma baci sun gama kone-kone ne washe gari kafin su ci gaba yin zanga-zangar masu hasashe da sun ce nan da shekara goma samun visa turai a wajen dan afirka sai ya fi sauki akan dan kano ya je bata ko kasuwar ya dawo gida to allah ya ji shema alheri alas ce. gobe za a yi zaben gwamnoni a Najeriya da ala idan za ka fita zaɓe ka tabbata ka caja wayanka full battery ta inda da kaga ana wani wuru-wuru za a yi wani magudi za a yi wani ka ɗauka a wayar kai bidiyo tun daga farko har ƙarshe wannan yana daga hanyoyin da za mu bi maganin masu shirin yin magudi a kowane gari ne a Najeriya kana yin recording ka zo kai posting din shi ni kuma kai tagging ina in je na gani insha allahu zan zo na haɗa ƙarfi da karfe mu zo mu yaɗa su duniya su gani kirarin mu na gobe shine mu kasa mu tsare mu raka mu jira shin a garin Kano kuna ganin waye zai ci zabe Allah ya sa dace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 karatu ya hada da cikar buwayar nan da ta danna dukan halittu fatarin ruhin da zai motsi yayin tashin matattu safar saukar salatin sai ta kula da dumin hawayena wani kurji ne a kirji na da ya gagara in daɗi da wuya idan sun zo ba da kosa wanshi